Ó, gente, gente. Olha lá. Ah, precisa de Game Maker pra fazer FNAF as portas lá. Olha que eu faço com PowerPoint. Olha que eu faço com o PowerPoint. Precisa de FNAF Maker porque existe isso tem PowerPoint.